家に寄ってったって罰は当たんねえだろ世界を滅ぼしかけたあのかぐやをも脅かす存在がこうしている間にも生まれているかもしれないんだ大きな犠牲を払ってようやく手にした平和だしなこれは俺の償いの旅でもあるなあサスケ俺も一緒にお前はほかげとして里を守れかぐやの痕跡を調べられるのは輪廻眼を持つ俺だけだ いいか俺の任務は上層部しか知り得ぬ極秘情報として扱ってくれ何も知らされねえっつうのは案外つれえもんなんだぞいつか恨まれるかもしんねえぞそれでも未来は明るい方がいい違うか